start recording sister imana ibahe umugisha mu izina rya yesu kirisita jye wumva muri iyi videwo nitwa mama putine naho iyi puratifomu duhuriraho tuvuga utuntu n'utundi yitwa ni yudeyi tivi uje none ukaba uje ku iyi puratifomu ndagusaba gukora sabusikarayibu ndabirankumva ndabishima cyane bituma bimpa yo kuguma gusoma kugira ngo ngire ikintu mbazanira nibura rimwe mu minsi itatu kandi ikintu cy'agaciro eh, uyu munsi wa none rero ndagusaba gukora sabusikarayibu purize purize purize sabusikarayibu layike komenti ndetse na sheya kugira ngo ubu bumenyi dusangirira hano bubashe kugirira abantu benshi akamaro uyu munsi wa none rero mbazaniye ikintu musanzwe mukora muzi ko ari cyiza ariko mu kuri niba waranagikoze uhereye none ugisitopinge ukireke purize purize purize ukireke ukireke wowe wagikoraga wowe wagikonsuminga ukireke ukimara kubona iyi videwo twese mu kuri tuzi isombe isombe turayizi ku batayizi ni amababi y'imyumbati ariko ya myumbati itera ibijumba ahubwo yera imboga dore n'iyi iyi nayibazaniye iyi ni isombe kasavarivu ngiyi isombe wigeze wumva ngo isombe irica ariko ntibakubwira uburyo yica bamwe bakavuga ngo iyo uri gusoroma isombe ugomba kwirinda rya sombe yazanye utubabi tubiri gusa ngo ngo wenda ngo nk'aka kababi ukabona wenda kabaye nk'aka kakaza kameze gutya ngo iyo uri gusoroma ngo ngo aka ngaka niko kica ngo wagakuramo ngo ntukashyire mu yindi sombe wapi ni ikinyoma ntaje mbibagezeho neza babyeyi mu nkurikiye ndavuga akenshi abamama mu rwanda nimwe mukora igikoni namwe bapapa mukunda kurya isombe uyu munsi wa none nimwe nzindukiye nimwe nzindukiye ukuri isombe ni imboga twese dukunda ziraryoha pe kuri ubu hari n'ukuntu basigaye baziteka bagaseramo inyama za zingaro nshya ikaryoha pe ikaryoha ikaryoha sombe pe iraryoha ariko reka inaryoha iba irimo utuntu twinshi tw'uducabiranye ariko isombe mu kuri iraryoha tujye twumvikana iraryoha ariko nubwo iryoha mugabo nkurikiye ntuzakurikire ngo kararyoshye kararyoshye katazagukura hehe mu bandi mumamo nkurikiye ntuzishimire kuryoshya isombe kuryoshya isombe ngo umugabo wanjye nayiryaho ngo agushime ngo watetse ngo uzi guteka isombe neza ndakubujije ujye ukora isombe urunge isombe uyigire gutya iryohe iryoherere ariko uramenya isombe ntabwo ari ibiryo bagaburira abagabo wanyumvise uko yaryoha ko kandi namwe bagabo nimubyite ngo ni kwa kundi kera mwagiraga mutya buriya inyama y'ihene iraryoha irandyohera byatari mukabona inyama iryoshye muti ntabwo twazisangira n'abagore ntabwo twabivamo atahubwo ibyiza reka tubatekera imitwe we kubera ko abagore bamye bubaha ah, abagabo bakigaho bakiga barangije bati nta mugore ukwiye kurya inyama z'ihene aziriye yamera ubwama mwumvise ni uko n'abagore ndiyo bwana ndiyo bwana kandi ari imitwe babatekeye inyama z'ihene ziraryoha ngewe rero ntabwo ari ubwo busambo nzanye kuri iyi puratifomu wapi isombe iraryoha ni imboga nziza ariko mugabo ndakubwiza ukuri isombe irica isombe irica mugore n'ujya utegura isombe ujye uvuga uti isombe teguye isombe iryoshye ariko n'umugabo mukarangira utudodo ku ruhande umugabo umugaburire dodo isombe yica abantu b'abagabo ntabwo igutinya ngo uri umugabo w'ibiro magana abiri isombe irakwirenza wanyumvise ni nka kwa kundi ushobora kuba uri guceza karita n'abaturanyi sibyo kumbi mugakina saa sita yari igisombe hari n'abayishimira bakayirya yonyine yari igisombe mugakina mugakina mu kanya tereka nanjye koga wenda ni saa cyenda nuko yagera mu rugo ukajya ukumva ukumva ngo naka arapfuye ukibaza uti riko se ko twari turi kumwe dukeza karite apfuye ate yishwe nande bigenze bite ewana eh, inkuru ikaba kimwomwo bakajyana kwa muganga bikaba iby'ubusa ugasanga umutima wahagaze neza neza neza uko nabigereranya ni nko kuba uturanye n'inyanja inyanja igira gutya ikivumbura mu kanya ukabona urarengewe mwabyumvise mugabo ukunda isombe isombe yica abantu b'abagabo bagapfa nk'intare banyumvise intare intare ipfa arwaye intare irakinduka kujya kumva ukumva ngo naka arakindutse aho kumbe yaje gukina namwe amaze kurya isombe saa sita icyo mbabwira mu kuri muzibukire isombe bagabo isombe ni ibiryo by'abagore gusa ariko reka mbabaze nde mugabo warwaye yajya kwa muganga bakamwandikira fero hmm? biba hake hashoboka hake hake hashoboka kankubaze mugore iyo uriye isombe nibuze gatatu mu kwezi iyo za tariki zawe zigeze bigenda bite ntabwo ugira ngo bateyeho igisasu umva uturinda nkuba hari icyo tukumarira ntacyo kakumarira akarinda umva umera nk'umuntu wateye igisasu kubera ire sombe wariye nyumvise none se niba uba gutyo uri umugore kandi ari nako imana yakuremye umugabo bigenda gute kani imagine umugabo bigenda gute biramuturitsa umugabo biramwica mugabo nyumva mugabo ureba iyi videwo uhereye none zibukira isombe isombe mu kurica abagabo bagapfa bakindutse bagapfa nk'intare ya ntare uzi niba uzi ukuntu intare ipfa n'abagabo niko bicwa n'isombe zibukira isombe uyirekere abagore do you get me isombe ni mbi ku bantu b'abagabo ndakubujije muma mutegura isombe ku meza ukayakiriza umutware wawe ntabwo ari byo uhereye none ubyumva ubyiteho si byo urakoze cyane imana iguhe umugisha ndabakunda cyane wowe utarakora subscribe kora subscribe kore like kore comment hanyuma uzanyandikire cyangwa uzampamagare ku zindi nyunganizi zagusobanurira imana iguhe umugisha amena